Thank you. Pops? Ako ulit ang yulingkod, Pops Marcot. Panibagong araw at panibagong mumukbangin na naman ngayong araw. At kung bago ka lang sa akin channel, ay click mo ng subscribe button at notification bell para sa tuwing mag-upload ako ng bago kong videos ay manonotify kayo. So yun na nga guys, ang ating content kayo ay mamumukbang tayo at tayo ay mga ngasim. So ang kakainin natin ngayon ay ang pipino, or sa English ay cucumber. At meron din ditong mangga. At meron din tayong kamias kamias At syempre, samahan na lang po natin ng alamang na niluto dito at suka na walang sili. Yan. <laughs> So, hindi ko kakainin yung sili kasi ayoko nang manghang. So, start na natin. Ay, bago pong lahat po pala ay papasalamat po ako dito sa nagbigay sa Kamias, si Uncle Mando, Uncle Mando Castaneda. At dito rin, uh, bibigay ko muna yung price kung magkano yung binili ko dito sa bayan or sa palengke. Ito ay 50 pesos per kilo. Sa mangga naman ay 40 pesos per kilo. Sa lamang naman ay, ang binili ko dito, uh, 50. So, ganito ang nangyari. Hindi ko alam kung, kung totoong, ano pa ba to? <laughs> At dito naman po sa Kamias ay, yun nga po, ay libre po ito. So, wala po akong binili. So, start na natin ang ating imumukbang at tayo ay mga kasim na. Start natin na yung mangga. so, lagyan natin ng asin. Yan, sobrang daming asim. So, hindi, parang hindi ko kaya yung suka. Sausaw natin sa asin. Alang tigas. Ang tigas. So, may matigas po na alamang tsaka mangga. Try naman natin ang kamyas. Ito na. Kamyas. Ah! Asam! Sausaw natin sa asim. Kasi pag sinawsaw natin dito sa suka, mas lalong mga asim. At try na naman natin ang pipino. So, dalawang klase ang pipino. May kulay green at may kulay yellow. Ano ba to? Yellow, yellow green. Yan. So, ito ang itatry natin bago ko siya kakainin ay hinugasan ko muna siya para malinis naman. So ganito ko na siyang kakainin, hindi ko na siya babalatan. na pa ako dito. Noon, kinain nito ito yung mangga. Ay! Mangga? Tignan natin kung maubos ko to. Ang tigas. <laughs> Tawa ko ng tawa. Eh, yung alamang. Epic pill. Yan. Ayan na madami eh. Kaya na lang, siya ko. Dami na siya. Pwede nating ilagay dito. <laughs> Charot. Kamyas na na ma'am. siya ano. Bye. Yan. May buto na siya kaya hindi ko siya ma Kakainin ko dito. Ito. Ha ha ha. Ano ba yan? Ang tigas. <laughs> Mukhang <laughs> di ko maubos tong buong ano na to. Dahil dito sa kamyas. Ang asim. Pero ang ubusin ko na nakakainin, itong mangga at saka itong natira na pipino. Pero hindi ko may papangako to na maubos ko to dahil sobrang asim niya. Malaki na ako. Malaki na ako. Malaki na So, hindi ko na maubos to at kailangan ko na ng tulong. So, andito yung mga pamangkin ko. Tutulungan akong kumain itong nasa plato. Hoy, kaya nyo pa. Hmm. Buti pa yung mga pamangkin ko ng kareaksyon sa pangangasim. Ako, dahil matagal-tagal na akong hindi kumain ng ma mga maasim. Ngayon na naman ako napapangangasim. Parang pagmamahal niya lang sa'yo. Noon, sobrang tamis. Ngayon, sobrang asim na. Boom! Parang nilibig yung kanyang katawan. Boom! Okay. Bakit ano? Para kayong sa bagyo na kumakain. Natin titignan. Naghahati si Dito Tini. Ayan. So hanggang dito na lang ang ating mukbang videos. Sa sana ah, ay nakasim din kayo at sana ay Subukan nyo rin po magmukbang gamit ang kamyas na sobrang asim at subukan nyo rin po kumain ng mangga na kahilaw-hilaw na hindi pa hinog at subukan nyo rin tumikim ng alamang na sobrang tigas. <laughs> so yun na guys, maraming maraming maraming maraming maraming maraming maraming maraming maraming salamat sa pagnood mo sa videos na to, pagnood mo sa mukbang na to. At sana ay makapanood ko ulit sa next videos ko. At sana ay supportahan nyo pa rin ang aking mukbang at travel videos sa aking channel. Maraming maraming salamat!